تخيل أنك موظف بسيط في شركة ما لكن عملك المتقن وجديتك في العمل جعلتك مختلفا عن باقي الموظفين فبدأ الرئيس بترقيتك في تلك الشركة عاما بعد عام حتى بعد عشر سنوات أصبحت نائب رئيس تلك الشركة يعني أنك وصلت لأعلى مرتبة في تلك الشركة حدث هذا بعد عمل طويل وطويل وشاق منك لعدة سنوات قد وصلت لهدفك الآن في يوم من الأيام تستيقظ كعادتك في الثامنة صباحا فيناديك الرئيس لمكتبه ليعرفك بمن؟ ليعرفك بنائب المدير الجديد الذي حل مكانك الذي لم يتجاوز عمره كم؟ الذي لم يتجاوز عمره الثمانية عشرة سنة ثمانية عشرة سنة ويقول لك الرئيس أحضر له بعض الشاي وبعض الأكل كيف ستكون ردة فعلك؟ أنت الذي عملت لأكثر من خمسة عشرة سنة في خدمة تلك الشركة كيف سوف تكون ردة فعلك؟ بالطبع سوف تغضب بالطبع ستغضب لكن الخطأ الذي أنت وقعت فيه هو أنك قمت بلوم الرئيس بعدها قام الرئيس بطردك الآن أنهى الرئيس اجتماعه الرئيس الآن يذهب لمكتبه ليرسل رسالة لكل الموظفين ما عدا النائب الجديد أنه سيقوم بيعني إرسال النائب الجديد للعمل في في فرع شركتنا في نيجيريا مثلا الآن الجميع يعلم وحتى النائب القديم يعلم بأن النائب الجديد سوف يحول إلى نيجيريا بعدها ذهب النائب القديم للنائب الجديد وأخبره بالأمر وقال له أن الحل الوحيد لكي لا, لا, لا تذهب ولا يقوم بإرسالك هناك هو هو يعني أن تبدأ بالقدوم متأخرا وتتهاون عن عملك لكي يعرفوا قيمتك. في الصباح التالي جاء النائب الجديد متأخرا بخمسة عشر دقيقة بخمسة عشرة دقيقة فناداه الرئيس لمكتبه وأخبره أن يحسم أمتعته في الحال ويجهز نفسه للذهاب لنيجيريا الآن السؤال المطروح السؤال الذي يطرح نفسه هل سبب إرسال الرئيس هل سبب إرساله إلى إلى ذلك المكان هو تأخره خمسة عشرة دقيقة أم كان مخططا له قبل هذا التخيل يحاكي قصة سيدنا آدم وإبليس فالجزء الأول من القصة يبين أن غضب إبليس كان في محله لكن لومه لله سبحانه وتعالى وعصيانه له هو الخطأ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 إلى نيجيريا حتى قبل أن يخبرهم أنه النائب حتى قبل أن يخبرهم أنه النائب يعني أن مخطط الله سبحانه وتعالى كان منذ البداية قائما الآن لنقم بتحديد الفرق بين آدم وإبليس عندما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض ماذا قال إبليس؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وماذا قال آدم عندما هبط إلى الأرض ماذا قال؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إبليس عصى الله سبحانه وتعالى وآدم كذلك عصاه إبليس أخرج من الجنة وآدم كذلك أخرج من الجنة لكن الفرق هنا أن إبليس لام الله سبحانه وتعالى وحمله مسؤولية خروجه من الجنة لكن آدم عليه السلام العكس لم يفعل ذلك آدم عليه السلام تحمل كل المسؤولية وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى فغفر الله له وهو ومن هنا تجد أيضا أنه من أسباب أن يغفر الله لك وأن يستجيب الله لدعائك أن تتحمل كامل مسؤولية أخطائك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الآن أتمنى أنكم استفدتم من هذا أو من هذه القصة ألقاكم في موعد آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون